Hello dan selamat kembali bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain game horror yang bertajuk Experiment Grocery. So kita akan pergi supermarket ni and then kita akan tengok apa sebenarnya yang berlaku kat sini kan. Jom, tak apa buang masa. Okay. So kita naik kereta, kita ni pekerja ke ataupun kita ni orang datang nak beli beli beli barang. Wah, oh, si ada kat sini naik kereta lagi kan. Eh? Kenapa lah, kau pergi tengah-tengah malam? Orang semua dah tak tak tak pergi supermarket dah tutup dah pun. Wih. <laughs> Si ada kat sini tu pergi pergi pusing-pusing supermarket. Ini nak pergi supermarket ke nak jalan-jalan? Baik, dah masuk tempat parking kau rasa? Shopping list. So kita kena beli cola, pizza, taco. Okay. Interesting. So takkanlah masuk ikut belakang pula. Masuk ke pintu depan lah kan. Taco, pizza, cola. Cola, pizza, taco. Hmm. Hai kak. Oh dia seorang je kerja eh. Taco. Pizza. Pizza mesti kat sini kan. Okay pizza. Alright. Cola. Cola ke ni. Ikan food Cola Oh cola Coca-Cola Alright kita shopping dengan sepiran je And then taco Ni apa Ni canned food Oh ada kamera lah siap Aku baru pasal Ada kamera Oh oh Nampak tu ada kamera Eh of course ada kamera betul lah ah, eh. Benda aku ni Okay siap dah Aku teringin nak pergi tandas dia. Jom kita tengok tandas dia apa. Ui. Takkanlah dalam tandas pun ada kamera. Ya tak apa-apa. Tandas sebelah ada kamera tak? Okey tandas sebelah tak ada. Oh ada. Kenapa dalam tandas ada kamera juga? Oh ini pelik. So kak apa-apa semuanya? Terima kasih. Akak je senyap ya. Okay kita dah habis shopping So game ni dia macam uh, Experience lah Macam pengalaman Tapi Kita tak tahu pengalaman apa Ah, uh, So kita boleh balik lah kot Dah shopping kan Eh Oh Lah kena shopping lagi Ni orang macam mana lah Jenis shopping 2-3 kali ni So kali ni apa pula Beer, donat pizza So kita tahu pizza kat mana dia rasanya dekat dekat kola tadi ada kot. Eh, apa pasal? You what? Kak. Masa tiba-tiba bersepah ni? Oh tu donat. Donat kat atas ni jangan ambil donat atas lantai. Ah uh, apa tadi? Beer pizza, pizza, pizza. Beer ni beer, okay. Hei, buat apa minum bir ni haram. And then pizza. Here we go. Mudah aja shopping dengan pantas. Nah, alamak. Alamak kotor dah pizza ni. Separuh harga ni kak. <laughs> Kotor dah pizza. Makan pizza nak ke guys? Nak makan pizza? <laughs> Buat kali yang ketiganya aku ulang alik ulang masuk ulang alik ulang masuk ulang masuk. Ah, ha. Kenapa? Beli shopping terus je lah semua. Tak pernah seumur hidup aku shopping sampai 3-4 kali masuk. Okay habis dah. Belum lagi. Beer pizza donut. Hai. Ini macam ulang yang shopping yang kedua tadi tu. Beer donut pizza. We what? We what? We what? We what? Wih putih siap mata kakak tu. Kak. Kenapa mat- muka macam tu? Ush. Tak boleh keluar ke? Alamak tak boleh keluar guys. Kita akan siasatlah kau tempat ni. Wui bunyi dia. Ma oh bilik ni kita tak masuk tadi. Bilik server. Ush, ada orang mati lah weh. Weh, what? Apa tempat ni? The test subject portfolio race human. Safwan? Dia tahu nama aku. Human unemployed? Dia orang ni alien ke apa? Single? Single? <laughs> Kenapalah benda tu betul? Driving license kategori B, bukan? Aku D. Apa tu? Ah! Ada budak kecil. Jap. Tempat ni tempat apa ni guys? Sound dia kuat gila. Aku slowkan Jangan risau Pekat telinga Itu kita masuk sini Wah ha, kenapa ada alien tergantung Semua pekerja kat sini semua Oh dia macam ada radioaktif ni lah 23 keep crack ah, Okay lantak lah cerita apa toilet Ha Allah budak tu lagi sekali Toilet toilet Kakak masih ada lagi kakak? Ui kakak tu daripada jauh nampak mata Risau aku Risau kadang-kadang Eh No Asal lagu makin rancak ni Tolak tolak tolak tolak tolak tolak tolak tolak tolak Ui lagu lagu gerak lu gerak lu Ya, anak-anak tak ada gangguan. Apa dengan tempat ni weh? Apa benda supermarket ni? Ini supermarket ke tempat kakak tu lagi? Baik kakak. Balik lu. Sound dia yang buat aku risau. Dah balik. Habis. Kau lagi shopping. Boleh buka torchlight. Lalu saya pun balik ke rumah menaiki kereta. Oh habislah. Begitulah pengalaman saya bershopping di Aeon. Ha. Misteri betul tempat tu eh. Misteri betul sebab yang eh, saya berasap. Oh. Eh. eh. Saya berasap. Eh. Tembus keluar pula. Boleh tembus kepada pasir pula macam-macam. So game dia okey lah kan. Game indie kan sekejap uh, Misteri dia Tak tahulah apa yang jadi kat dalam supermarket tu Tapi dia anggap kita sebagai test subject Aku rasa supermarket tu Dah dikawal oleh alien Dah lah dikeluar nama aku pula tu tadi Kan eh, meremang sikit lah Walaupun aku tahulah dia boleh baca aku punya nama PC kan Oi, tapi tiba-tiba nampak test subject tulis nama Safwan Cuak sikit lah, cuak sikit Okay, apa-apa pun kalau korang enjoy dengan video ni Korang boleh like Jangan lupa untuk, untuk subscribe kalau korang terkejut juga ataupun korang pekak kat telinga dengan bunyi tadi. Korang boleh like juga. Jangan lupa untuk share. Kita jumpa lagi dalam uh, video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.